Operator farrux Media. Ta'rifingiz beqiyossiz. Baxtim yo'li to'shalgan kun. Ota onam yonimdasiz. Orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Go'yo havo keragimsiz. Orzularim ushalgan kun. Dir mening tirgagimsiz urib turgan yuragimsiz go'yo arzularım keragimsiz orzularim ushalgan kun onam onam onam cennet jannat onam otam otam otam nomingiz dildan onam onam qo'shin qo'yay poyingizga jonim qo'shay joningizga duo bering bolangizga orzularim ushalgan kun boshim qo'yay poyingizga jonim to'shay joningizga duo bering bolangizga orzularim ushalgan kun Savolimga topdim javob Borligimga sizsiz sabab Kuy kuyladim sizga atab Orzularim ushargan kun Savolimga topdim javob Borligimga sizsiz sabab Kuy kuyladim sizga atab Orzularim ushargan kun onam onam onam poyingiz jannat onam otam otam otam nomingiz dildan olam onam onam onam atem, atem, atem Оператор Фарух Медиа. Kechiksam xizmatu safardan yo'limga intizor ko'zlari dunyoda eng shirin asaldan shirinroq onamning so'zlari bag'riga otilsam hidlari jannatdan kifoya taralgan onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan bag'riga otilsam hidlari jannatdan kifoya taralgan onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan yetti falakka nolishim Yesada da baribir g'am emas onam bor olmadim hech kimdan kam emas yetti falakka nolishim yetsada baribir g'am emas onam bor hal bo'lar har ishim omadim hech kimdan kam emas Allohdan so'rayman erta kech panohingda asra deb onamni kuchim yo'q onamsiz maning hech ijobat qilginda duomni onajon sizsizku jannatim el uzra topilgan hurmatim onajon sog' bo'ling doimo aytmoqqa cheksizdir rahmatim falakka nolishim yetsada baribir g'am emas onam bor hal bo'lar har ishim omadim hech kimdan kam emas yetti falakka nolishim yetsada baribir g'am emas onam bor hal bo'lar har ishim omadim hech kimdan kam emas Anacan, anacan, anacan Amadım hiç kimden kam emas Mehribanim, anacan Oğlingiz hiç kimden kam emas Anacan, anacan, anacan Amadım hiç kimden kam emas Mehribanim, anacan Oğlingiz hiç kimden kam emas Оператор Фарух Медиа.